수는 없는 것 같아요 자리 잘못 네. 앉은 것 같다 우리 짜잔買ってきましたユニクロの T シャツちょっと꼰대 가루송 약간 짝퉁 느낌도 나지만 근데 이거 하트가 귀여워서 사왔어요 방금 전에 집에 오자마자 고데기랑그거한걸모르고손으로그대로짚어버려가지고야케도시마시다테노히라니고이츠で今日は会社のあのお兄ちゃんと会社の先輩と後輩先輩後輩っていうか全部友達なんですけどと半休で1時に仕事を終わらしてお台場に行ってきたんですよでお台場で いろいろ美味しいものいっぱい食べてめっちゃ天気が良かったからいろいろなんか写真撮ったりとかしてで全部今日を見たら合わせて 9km 歩いて1万4310万4314歩歩いて結構カロリー消費しましたこれ何キロカロリーぐらいになるのかな709キロカロリー だとちょっと甘いの食べてもいいのかなめっちゃしんどくて天気は良かったけど風が強くていろいろちょっと今日カロリー消費したからちょっとなるべくカロリー少ないダイエット用 デザートを買ってきたんですけどでこちらが豆腐で作ったアイスで全部で80キロカロリーで糖質も50%オフでこちらが一応かえ507キロカロリー1粒あたり標準23キロ いえ間違えたこれはちょっと間違えたこれは507 <laughs> キロカロリーなんで1日1個食べますカロリーは低いとはいえ甘いものは全部体には良くないんですけど <sighs> でもこれは一応ダイエットしてる方にはまあまあおすすめのアイスです めっちゃいいあ <laughs> これ匂いに酔ないかじゃあいただきます今買ってきたのはバニラ味なんですけどチョコバニラもあって抹茶味もあって味はいろいろあるんででも全部80キロカロリーなんでそこまで普通のアイス食べるよりは体にはいいのかなと思います 皆さんぜひ春の春のお台場とそこら辺はめちゃくちゃ綺麗だし平日に行くと人も全然少なくてあの外国人ぐらいしかいなくて臨海で行ったんですけど臨海も結構まあまあ空いてて JR は地獄だったんですけど、うんまあ、人も少ないしめちゃくちゃ綺麗だしおすすめですぜひ。それ最すねよ。 이것도 그러면 딱 한 개만 23kcal 아몬드 초콜릿 크런키 나 크리스피 아 이거구나 안에 이렇게 생긴 거 요렇게 생겼어